Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, вы снова на канале Корпус Выживания, и сегодня мы вам расскажем про наши новые пистолетные подсумки. Главное отличие от предыдущей версии – пластиковая вставка в передней стенке подсумка, упрощающая работу с содержимым. Она не мешает извлечению и при этом позволяет легко положить обратно магазин или, например, мультитул. Если у вас есть необходимость в быстром доступе к содержимому подсумка, вы можете закрепить клапан на заднюю стенку самого подсумка либо вовсе снять клапан. Крепится он на липучку велкро. Также вы можете отрегулировать резинку настолько плотно, насколько вам необходимо. Резинка на подсумке имеет достаточный запас по эластичности, чтобы разовой регулировки хватило на очень продолжительное время. Также имеется версия на два магазина и версия без клапана, если он вам не нужен. Данные подсумки в разнообразных расцветках, а также другое снаряжение вы можете найти на нашем сайте. И помните, качественная экипировка может спасти вам жизнь. Берегите себя и до новых встреч на нашем канале.